La possibilitat que s'aprovi una llei contra la LGTB-fòbia sense el suport de Convergència i Unió, coalició de partits en el govern, és una possibilitat cada cop més real. Les entitats LGTB assenyalen el seu desencant amb la proposta de llei per la no discriminació del govern que inclouria també a altres col·lectius. El moviment reclama recuperar el text de la Llei de Drets de Persones Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbifòbia i la transfòbia de 2010, que va ser consensuat per experts, partits i associacions durant la darrera legislatura del govern tripartit. Es podria donar la circumstància de que la llei contra l'homofòbia s'aprovés amb els vots de eh, Esquerra Republicana, el PSC, Iniciativa, la CUP, Ciutadans i eh, amb absències o amb l'abstenció del PP o amb absències de diputats de Convergència i Unió. És a dir, es podria donar que tinguéssim una llei contra l'homofòbia i la transfòbia que el partit que sustenta el govern doncs no estigués d'acord. O sigui, l'aritmètica ho, pot, ho pot donar han estat les gestions de les entitats LGTB amb els diferents partits els que han permès aquesta possibilitat que va més enllà de la iniciativa presentada per l'executiu català i recupera la de 2010. Una vez eh, eh, eh, constituido el nuevo Parlamento, nos, nos volvimos a dirigir una, eh, a los grupos parlamentarios que ya estaban en, en el que, que conformaban el, el Parlamento actual de Cataluña para iniciar un proceso de a ver cómo eh, tirábamos adelante el proyecto de ley. El pasado 17 de, abril nos reunimos eh, al final con todos ellos otra vez y se acordó tirar adelante, la, presentar en el Parlamento de Cataluña eh, la proposición de ley que se, había, que se había aprobado en el Consejo Nacional en el año 2010. l'executiu català no vol legislar específicament sobre la LGTB-fòbia, sinó que ha elaborat una llei de bases que inclou la lluita contra la discriminació de diferents col·lectius. El compromís electoral adquirit per Convergència Democràtica de Catalunya, signada per l'actual consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va en aquest sentit. Tot i que aquest partit es sumava a la voluntat de legislar sobre la matèria, quan no ho tenia com a objectiu en l'anterior legislatura, la proposta de llei per la no discriminació es considera insuficient per les entitats. El moviment LGTB critica la proposta del govern i l'acusa de diluir la visibilitat d'aquest tipus de discriminació en un marc més ampli. Però no només això, també consideren que el que fa la proposta de bases presentada per Monté és rebaixar continguts per a nosaltres és molt important que sigui específica en contra de l'homofòbia, la eh, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia. Eh, per què és important? Perquè el nostre col·lectiu eh, porta molts anys de camí en aquest sentit, perquè sabem exactament quines són les necessitats del nostre col·lectiu, millor que ningú, que nosaltres no ho sap ningú. La llei que ens proposa eh, Convergència i Unió bueno, evidentment és una llei que encara està per fer, que només eh, té, eh, és un esborrany, són, ens han passat les bases, però ja llegint aquestes bases, i, i no vull que se m'oblidi res, eh, encara s'ha de fer tot el procés d'esmenes, eh, tot l'articulat, que encara no està fet tampoc, i evidentment s'hauria de fer la tramitació parlamentària. La nostra llei ja ha passat tots aquests passos. Aleshores, eh, trobem que és una, una pèrdua de temps, en, en primer lloc. En segon lloc, contempla accions per actuar en contra de l'homofòbia, perdó, en contra de la discriminació, però no nomena de manera eh, en profund eh, la prevenció o l'actuació eh, directa, preventiva, en les diferents àrees socials. Un text, el de 2010, tipifica els diferents tipus de discriminació que pot patir el col·lectiu LGTB. En aquest sentit, la proposta de llei contra la LGTB-fòbia pretén remoure els estereotips i aprofundeix a la feina a fer en mitjans de comunicació i educació en aquest sentit, sense deixar d'abordar àmbits com el laboral, famílies, cultura o salut. Una proposta de llei, la de 2010, que treballa no només per la no discriminació, sinó també en prevenció i visibilitat. Estableix uns organismes rectors i la necessitat de desenvolupar polítiques LGTB dotades de pressupost específic. I el 2000, amb l'Observatori contra l'Homofòbia, veient en el moment que comencem a fer els informes que una especificitat tan clara i tan contundent amb la violència que patim, que és una violència estructural a gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals per com som i per la nostra forma de vida. És a dir, les agressions no tenen res a veure a que en un moment determinat una llit hagi discriminat. És a dir, tu pateixes una, una agressió com va patir la Sònia, com es pateix el Curissin a la sortida d'un bar d'ambient, i aquesta violència, la dels nens a les escoles, és una violència que requereix una llei específica que vagi a la concreció concreta, valga la redundància, de per què està passant això. Volem i necessitem una llei contra homofòbia i la transfòbia que apuri molt bé a, en aquest aspecte. En l'actualitat, les entitats LGTB treballen en una unitat d'acció a partir d'una plataforma conjunta d'àmbit català, el principal objectiu de la qual és aquesta llei. Per tant, van considerar que valia la pena eh, endegar un camí conjunt cap a una plataforma catalana d'entitats LGTB. Així ho van començar a fer i van posar fil a l'agulla i van fer una, una primera reunió on, eh, entre d'altres entitats, la Coordinadora LGTB de Catalunya, Landa, Famílies, FAC i moltes altres entitats més, vam començar a tirar davant aquest, aquesta proposta. Com a únic punt fonamental era el tema de la llei contra l'homofòbia i la transfòbia. Volien que la llei tirés endavant i que, per tant, eh, no quedés a l'oblit. Va ser a partir de llavors que van venir eh, tota la tasca i se'ns va delegar a les quatre entitats a tirar endavant tota la incidència política per començar eh, tot el projecte. Un treball conjunt que des d'IDEM TV saludem i creiem que permetrà que el col·lectiu LGTB assoleixi majors quotes de normalització.